you. 海見てんの初めてだねあそうなんですか、うん、変な BGM かかってる <laughs> 初海 ちょっと怖い。怖い。怖い。音が怖い。 <laughs> でも気になる。めっちゃ足つかんで。いいよ。いいよいいよ。風乗る？乗る？ get, get. 顔に顔に手を置かない Yeah. <laughs>